Hola, buenos días. Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Ah. Oh, hoy aprendemos cómo saludarse o no saludarse con coronavirus o sin coronavirus. Ahora. En coronavirus, con coronavirus, sin coronavirus, siempre saludámonos con fuerza.